Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ozgincha vaqtlardan so'ng yana Nozimjon Vlogs do'stlar kanalimga xush kelibsizlar. Blijayeshi 10-15 minut ketmay turasizlar. Sababi bugun Shohmardonga Ko'l Qurbonga sayohat, ya'ni Mayovka jarayonini kuzatib borishlaring mumkin. Do'stlar, videoni oxirgacha kuzatinglar. Sababi ko'rishga arziydigan video bo'ladi degan umiddaman va bo'ladi ham aniq gapga javob. Shuning uchun do'stlar, keyingi Omonat syomkamizni ko'ryapsizlar. Do'stlar, bunaqa sahnalar ancha munchasida bo'lavermaydi. Haqiqiy jaydar video bo'ladi. Sochni ham ko'rlaring o'sib yotibdi. Xo'p, operatorimiz, operator iloji bo'lsa tezroq yurasiz. Oldiroq yugurgan holatda stabilizatorimiz bor. Sekinroq yuring. Xo'p, yaxshi videolar bo'lyapti. Bugun ancha munchasi olmaydi bunaqa videolarni. Shohmardoylarga ko'rib, gapga javob degan kommentariyalarni kutib qolaman sizlardan. sizlar bilan Mr. Bing, Mr. Bing ayiqchalar bilan qorinlarda men do'stlar sizlar bilan Bambarbiya, Kirkidu. Hozir sizlar bilan yana asosiy narsalar bor. Ularni endi ko'ramiz. Yur tez-tez operator. Yezar <laughs> Katta. Mana hozir biz e, pasportlarni registratsiya qilish jarayonini ozginasini ko'ryapmiz. Mana bu bo'lsa bizni sinfdosh Ulfat hozir mashinani parkovka qilamiz и undan keyin ko'lga pag'irchaga chiqamiz sizlar bilan men chao pag'irchamizga salomon chiqib oldik sizlarga armon bo'ladigan umid qilaman yo bo'lmasam nasib qilgan bo'lsa kesalaring yaxshigina damlarni olib hordiqlarni chiqarib ketasizlar Xo'p, hurmatli operator bu yo'llarni ko'rsatishingiz mumkin mana bu tomonda soylarimizni shohmardonda asli ikkita soy bor ulardan biri Oq soy va Ko'k soy. Ko'k soyning boshlanishi Hop, bu tomonda ham mana bu qurbondan kelgan so'zlarni ozgina ozgina kichkina kichkina irmoqlar bilan kelayotgan videolarni ko'rishlari mumkin. <laughs> Uni hurmatli operator 200 dollarga zakaz qilib olib kelingan Ulug'bek singer, ya'ni Ulug'bek gitarist bola. Buni playlistida juda ko'plab ashulalarni, trendga qo'shiqlarni bu o'ziga cover qilib aytgan bu. Nasib bo'lsa ko'rsataman uni ham. Davom etamiz. Bu ulug'bekni ham iloji bo'lsa yaqinlashtirish iloji bormi bor bor bor Bo'ldi-da. ko'ringlar ulug'bek ko'rinmayapti ana bo'ldi yaxshi tushgansizlar 10-15 minut qo'yib ketasizlar <laughs> bo'ldi britaniyalik olimlarning aytishicha kanalni ko'rib turib unga like va eng asosiysi podpiska bosmasangiz piq deb yomon bosh bo'lib qolishingiz mumkin shuning uchun do'stlar albatta podpiskani bosinglar chunki keyingi yaxshi videolarni o'tkazib yubormaysizlar degan xulosada bu gapni aytyapman do'stlar shuning uchun endi operator haligi qora fond yoqasiz do'stlar sizlarga 200 dollarlik hofizni chaqirganmiz albatta uni transportini ko'tardim qornini ko'tardim и gitarasini ko'tardim yo'lgachayu hozir mana yo'lda aytyapti yo'lga ko'lga o'tgandan keyin Dalisha yaxshi qo'shiqlarni eshitamiz. Hurmatli obunachilar, 15-kadr Shahzodbek. Hozir biz ko'ldan, birinchi kichkina ko'ldan bu tomondan A nuqtadan B nuqtaga siljayapmiz. Bo'tkaga joylashdik. Odamlar bilan tog'am pul sanayapti. Odamlar hammasi bizni kuzatyapti. To'g'ri naryoqda bo'lsa, Ulug'bek Singer o'zini yaxshi syomkalarini qilib, qo'shiqlarini aytyapti. tog'a yo'lkira qanchadan ekan o'n mingdan ha ho'p hurmatli operator iloji bo'lsa chiroyli qilib yo'llarni yaxshi syomkalarni qilamiz yaxshi bo'ladi tog'a bugungi sayohat haqida nima deya olasiz sayohat yaxshi o'tyapti mana xudo xohlasa borib kelamiz <laughs> ko'llarni ko'rib ko'llarni ko'rib kunlarni necha soat bo'lasiz endi vaqt nimaga qaraymiz kun issig'i kun issig'iga yaxshi yaxshi shalg'imni pulni bering tog'a bizda preznoy, student bizda studentmiz o'shaning uchun studentdan pul olishmaydi shunaqa bunaqa joylar aka mana yerda joy bor aka mana joy bor man keldim mana do'stlar sizlar bilan Nozimjon vlogers. ko'lda mayovka jarayonida ya'ni poxod inglizcha qilib aytganda piknik do'stlar bilan hozir biz ikki do'stni kutyapmiz ulardan biri ikki yuz dollarlik gitarist ulug'bek singer hamda yonida xushnid jumaboyev yo'lda ketyapti uyog'i bu yoqqa o'tyapti uni kutyapmiz hozir mana bu yerda mana produktlar tovarlar sotib olganmiz и mana bitta mana shashlikni ho'p mana bu biz do'stimiz keldi shahzodbek usmonov voditel bu bola bilan hozir yaxshigina suhbatimiz bor gaplashib olishimiz kerak shuning uchun hurmatli operator rahmat sizga tashakkur bo'ldimi rahmat bo'ldim yo mana hozir biz yana mayovkani davom ettiryapmiz asosiysi endi kulminatsion ya'ni boshqacha qilib aytganda tosh ham yo'q ekan shuning uchun mana bu toshni olamiz yo qarsaklar oqishlar do'stlar shuning uchun так mana bo'ldi stop ketaversin u yog'i yo'q shashlikni ishqlarni oling bu bizni ishqlarimiz Xo'p. mana bu yerda ko'rani qilamiz ko'ramiz ham такой bo'ladi yerda shu joyiga shu joyiga reklama brinket brinket ko'mir savdo belgisidan Nima? Nima? Pul bermaganda? <laughs> Bo'pti. Xo'p, biza hurmatli hurmatli obunachilar, sizlar soqvoqqa chiqsalaring shu bollar har doim esingizda chiqmasin. Mayovkaga chiqqanda oladigan narsalaringni bir qator spiskasini yozib, daftar nimalaringga chizib olinglar. Sababi non olish esdan chiqqan ekan nonimizni o'n ming so'mdan yigirma ming so'mga ikki dona non oldik ya'ni qirq pul hisoblaydi ikki yuz so'mga ikkita non oldik desa ham bo'laveradi afsusdamiz do'stlar hozir dasturxonni chiroyli bezaymiz suvlar bilan и yana tayyor bo'lish jarayonlarini men bilan birga kuzatishlaring mumkinda aka qarag'iy shu yerda такой bo'ladi shaka men psixman men psixman degan videolarni yangilarini qo'yibdi bu akaxon takoy mega miya o'zga sayyoradan kelgan faqat uni dadasi yo'q u shaxsiyat ketib qoladi shu joyga titit qo'yib yuboramiz rahmat do'stlar bor sog' bo'linglar rahmat ho'p bo'ladi <coughs> suvlarimizdan oladigan bo'lsak черноголовка ikkala pmi черноголовка peti без остановка e olyapsan ketaversin boqimizlarimiz qimizni ichmaydi yo'lda qimizni ichmaydi yo'lda xafa bo'lmaysizlar yotqizib qo'yyapmiz mana qara baq aka Ha bo'ladi shoshdim naqaytdim. sal qaytdim onasini pomidorlar cherry pomidorlari bor yo bismillah ulug' singir ey san kepkani teskari qil gapir mana hozir aytaman mikrofon nimada kepkani teskari qil u mason akani deb o'ylashmasin ular kuzatib qo'yib yuboramiz ilminati bilasanmi nima nima mana narsani birov ko'rmasin tushunarlimi ko'rsatib turibsan <laughs> ha qarang siz tezda joylashing sizga yaxshi bor o'tin qilib kelasiz bola qoling xushnijon xushnijon vo P p p 176. ye ye ye Petlishkani ber endi men dushmanman men dushmanman qolganlarga qo'y qo'yganman Ha, akaxonlaring ichgan edi o'shani tasvirlayman men. Sen oraga qo'shganman sen yalang'ochlar ichida bo'lgansan Xo'p. Shunday Иди нахуй. Иди нахуй. Bak. Yağına bola. Endi aytib olamizda. E so'kinmang, zayvalagan. O muxlislar so'kinmanglar, barchana bo'lyapti deb yozyapti. So'kinmang nahoy. So'kinyapsan ulug'bek. Uni petlikdan ber ulug'bek syomka qilaydi. Raz raz. Ishlayapti ham. Ulug'bek. Demak, Aslan aka. Qilib o'ziga alohida olib qo'yaveramiz. Ha, qora. Azamatjon To'ydon. Xo'p. Aylanishni orzu qilib, atalli bo'ldi zo'ra, kuyov jo'ra, bilish Erkindo'z günüm olar. Ana bugün bugun yig'ildik Ko'lqubonda biz bolalar. Ey! Ko'lqubonga kelolmadi afsusho'rlik qizchasi porlar. Foyda do'stim kuyunma, yuribsan suving oqib, qachon uylanaman deb qo'rada qo'l chiqar boqib. Foyda do'stim kuyunma, yuribsan suving oqib, qachon uylanaman deb Burada kuş kormak. Yaşayın. Dağlıkim yakşıydı ben dağlı. Mayokkararımız avcıdı. Ay kılıp olsun. Kaynanı kaynanı bu dağlıkim yakşıydı. Ağlayanı dağlıkim. Operatör bola. Ay kılıp olsun. Kaynanı kaynanı. Quyoq yoshlarda shashlilar qilyapmiz. Yoki sharob. Yolim harob. arog'imni qadrlagan ey do'st eng yaqin do'st qiymatli do'st arog'imni qadrlagan operator bola sog' bo'ling yodimdasan yonimdasan cho'rilarni qarang qo'ya qo'y go'shtida hali bunaqa shashlik bo'lmagan Bunaqasi ancha juda uzoq vaqtlarda bir asrda 2 marta bo'ladi. O'sha ikkinchisi mana shu. Birinchisi mana shu o'lmasimdan oldin 2 yil oldin bo'lgan. 1418-yilda 4-fevralda bo'lgan. <laughs> Sokinmi operator. So'kinmay operator. Bab eshitilmaydi. Hozir kayfiyat zo'r, haqiqat. Haqiqatga borganda bolalar O'chir ovozingni. Ochilish ko'rsatdinglar. <laughs> Yo, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ozgincha vaqtlardan so'ng, qanaqa ozgincha vaqtlardan so'ng syomkamiz yana davom etyapti. Xo'p, hozir mana shashlikni ishqa o'tkazib tayyor qilib qo'ydim. Hozir mana bu do'stimiz Shag'izodbek Usmonov cho'q qilyaptilar. Men bu bolaga o'rgatdim. Qiling, qiling desam, <laughs> yaxshi qilyaptilar. Mana bu yaxshi bola. Xudo xolasa yana bugun sanamiz 16-chi o'n oltinchi avgust kunlari u do'stimiz yigirma birinchi avgust kuni rossiya tomon yo'l oldilar shuning uchun hamma o'z yo'liga ketyapti aravasini hamma o'zi tortyapti ho'p mana bu biz dasturxon endi ulug'bek ulug'bek bu bola 200 dollarlik hofiz bu 200 dollarlik hofiz kelish qiyin bo'ldi bu bolani O arkası arkasida bola fizik. <laughs> Yoruşturup ileriye vasıl kılar. <laughs> Ana, ana, oba. Bahorlarda, bahorlarda açılgan boy keçagim. Ajladimi? Ajladimi? Nima Kim? Ya ismini Dalboyevsan. Jamandan. Oqa Hozir yeyinyapti. Boshladingmi? Ko'tiga taqan uni. Ye bile. Ammo petlishgan turyapmiz. Petlishgan. Gapga javob. Men erkakman. Sizlar ham erkak ayol bo'lib, lavzga lavz qilib podpiskan bosinglar. Faqat podpiska. Bir kayga chiqib olsam, keyin videolar to'xtamaydi. Ko'p gapirmaylarga. Onasini deymiz. Omad aytib qo'y, seksualniy degan kommentariyalar bo'lmasin. Bismillah. Bolalar, bolajonlar duo qilinglar. Oho. Yaxshi. Hop, masofani yaxshi. Iloji bo'lsa orqaroqdan oling. Voy, chiqib ketib qoling. Mana aytilgan gapdik. Sizlar bilan Nozimjon Mullaga do'stlar. <laughs> yaxshi. Cho'milib berardim, bu, pedlichkam buzilib qoladi. Palon pulga olganman shuning uchun. <laughs> layklarni bosinglar bu ekstremalni video bo'lyapti ancha munchasi duxiga puliga hech narsasiga maskar uchun. Vobsha ko'rmanglar bu videoni нахуй Vobsha ko'rmanglar bu videoni Va qaytib qaytyapman yana sahroga ketyaptimi syomka ketdi chiqdi. baka baka bang ketdi, ba. Jąpiam? otvar otvar emish uni bor o'shoqlarga borib Rahmon hasanov topki Biraz mana shashligimiz tayyor bo'lib pishib qoldi o'sha kuskovoy takoy dagestanskiy degan shashliklarimiz ulug'bek 200 dollarlik hopiz shahzodbek 500 dollar 50 100 0 50 shunaqa do'stlar ba'da hurmatli operator joylashib olishingiz mumkin bemalol Yurt rasm qani yirtma qoqma bo'ladimi? A biz olmazmizu buni qilib qani ber tur Video keyin videoga hozirga qo'y rasmga qo'y rasm qo'y rasmga mana hurmatli operatorlar подписчиклар 1080 dagi 4K dagi olinayotgan videomiz davom etyapti shaka bu shaka u ham bir yonib ketmasin penichka bo'lsa ishlayaptimi o'zi ishlayapmiz aka reklamadan so'ng ko'rishgan ha reklamadan keyin ozgina qisqa vaqt nozimjon ulug'ga intro ketdi mana cho'lda bir qirg'oqlarda yurib cho'tki bo'lib mana bu tomonga umuman o'tmaymiz sababi ilon ko'rdik <laughs> ilon ham kichkinagina yarim metr ekanu atak hozir kuchga to'lgan mahalada ho'p bularga yaqinlashib bo'lmaydi shuning uchun biz mana bunaqa ekstremalniy ajoyib toshlarni ustlariga chiqib har xil vloglarni olyapmiz va mana bunaqa joylarda mana syomkalar qilib ancha munchasi yetolmaydigan joylarga yetyapmizda mana ko'ryapsizlar hammalari meni kuzatyapti dunyo butun dunyo planeta o'zga sayyoraliklardan kechagina kommentariya keldi video qilgin video qilgin degan kommentariyalar keldi mana shuni inobatga olgan holda desang nima qiladi ha video olishni boshladik shahzodbek qalay bo'lyapti ikkani teskariga yuboring omon hop <laughs> hop bu bola hames bir yuz yetmish olti endi narigi pda qo'shmadimu endi mana mana shu bola nozimjon bu bola bilan necha yil birga o'qiganmiz umr bola maktabdan birga o'qidik u bir yil o'sha ketib qoldi romantik manga yaxshiroq men kamerani tu qaratib emas hozir mana kesilmaydi yaxshi cho'tki montaj bo'ladi bu videoyimiz. ulug'bek petlichka manda qo'rqmasdan chiroyli qo'shiqda aytasiz 200 dollar dollar qo'shiq ha she'rmi mangami давай ha ho'p bo'ladi shuning uchun <laughs> ha desam afsuski bizda har xil effektlar djlar har xil kirishlar onda sonda bo'ladi ho'p bo'ladi <laughs> do'stlar agar shu video bo'lmadi deganda bir yuz bir yuz o'n besh k prosmotr bo'lib endi jam mingta boshlanishiga biror besh yuzta yuz kani qo'yaver qo'yavering. biror o'n ka bo'lsa ham bo'pti bir ka layk yig'sin yig'adi и man mana shu ko'lni o'rtasiga tushib shu cho'milib beraman cho'milib beraman joqqa javob yalang'och olaymi hozir olaman yo'q yo'q to'xta to'xta yo'qmi o'n ka layk e, bir ka layk bo'lsin bo'pti bir ka layk bir kilo bir ka layk bir ka layk shu bolalarni talabi o'n mingta so'm so'radim deydi <laughs> yo'q uni u hazil prank albatta hozir cho'g'imiz tayyor bo'lsa shashlikni bosamiz bu mani qo'limdan o'tgan o'shda talaba ya'ni onangni emmak talabalik bo'lib yurgan davrimda opit ya'ni tajriba orttirgan holda shashlichnilik qilib soqqalig'lik qilib kontraktlarni yopdik cho'tki bo'lib o'qishlarda ko'chirsak ko'chirmasak rossiyaga ko'chirsak o'zbekistonga boramiz staj borda nozimjon bo'ldi yaxshi bo'laveribdimi sog' mushuk omon mushuk bo'pti bo'pti yaxshi do'stlar man o'ylaymanki haqiqiy videoni ko'rishga arziydigan joyiga joyi boradigan video bo'ldi degan umiddaman men ulug'bek shahzodbek jumaboyev hamda saidov bro hamda vloggers janoblari sizlar bilan sohillarda avgustlarni avgustlarni o'rta oylar <laughs> avgustlarni o'rta oylar bla zaymon Xo'p, uzru shu joyga qoralama qo'yamiz yaxshi Xo'p, hurmatli operator ko'rishingiz mumkin ha men hozir iminni challenge sizlarga naqo'y yaxshi kommentariyalar yozsalaring man atayin to'l qurbondan paqirchaga chiqmasdan sizlar uchun piyoda tushib ketishga va'da beraman o'sha holda tushib ketib qolardim ovozim yaxshi boryapti degan umiddaman ovozimiz yaxshi kelinganda hurmatli operator shu joyga bir chiroyli qilib vlogiz deya yozsak maylimi mayli kela qoling Xo'p. mana mana mana mana bu <coughs> qani ketdi bo'lmasam endi u sig'maydi vlogus boboni aka siz bergan qiyma qo'yog'i qo'y go'shtida bo'lgan shashliklarni yedik allohga shukur shirin bo'libdi qo'llaringiz hamda jiyanlaringiz shogirdlaringizni qo'llari dard ko'rmasin shirin bo'libdi shuncha to'rtta bolalar bolajonlar yaxshi duolarni qildi bolalar xursand men xursand sizlar xursand shuning uchun xayrlashamiz sizlar bilan piyodadan tushgachida uni ham videosini olyapman uni afsuski olmayman do'stlar shuning uchun погнали